Iya iya. Asik. Asik ya. Yang pertama kali ini. Iya betul. Kapan-kapan bisa minim maning ya. Iya betul. Siap. Halo bro. Wah, merdeka langsung lagi bro. Heeh. Merdeka. Tengah Terus tengah. Hati-hati ya, nanti kejegur ya. ayo wes mencelum burung ikan panggang calonnya. Pawangnya uh, masih di sungai. Pawangnya <laughs> masih di kali. Ini yang sudah matang terbayar oleh hasilnya ini dia ini dia jembatan jembatan kayu uh, akhirnya kita sampai di tempat motor bagian depan ternyata masih strong masih memikul iwak dan yang belakang sudah lelah sampai tukul brewoknya